zmagoviti Kristus. Zdaj grem naprej in izničim iz svojega življenja vse nepravilne misli. Hvaležna sem, da je božansko spolno vzpostavljena skozi moje celotno bitje. Vem, da blaženost in zadovoljstvo v meni vsega, izvirata iz družitve duše z živim Kristusom, ter da ta blaženost in zadovoljstvo večno bivata v meni. Vem, da je prisotnost živega Kristusa polno vzpostavljena v meni in jaz sem izvorna čistost Kristusa. Zahvaljujem se ti, Bog, da je vse, za brezmejno življenje in luč, polno in svobodno, za popolno obilje, zdravje in moč ter brezmejno svobodo. Cilj je Bog. Svoj dan začenjam tako, da prvo misel pošljem Bogu v sebi. Jaz sem božanska, jaz sem Božja podoba, jaz sem Bog, Kristus Boga, Ja sam Boži muž, Boža žena ja sam. Naj še enkrat podarimo, da vas nihče ne sili, da verjamete v to. Te stvari morajo biti sprijete popolnoma svobodno. Recite svojemu Božjemu jazvu. Bog, jaz sem izgledan združena z univerzalno življenjsko močjo, ki se izraža skozi mojo celotno naravo in me usklajuje s popolno energijo luči, ki jo pošiljam vsemu okoli sebe. Tako se vse preobraža v skladnost in popolnost. Vem, da je vse usklajeno z neskončnim življenjem ter Božjo svobodo in Božjim mirom moj um je napolnjen z neskončno inteligentno modrostjo. Vsaka sposobnost mojega telesa se svobodno izraža skozi moj um in na tak način se izraža vso človeštvo. Moje srce je izpolnjeno z mirom, ljubeznijo, radostjo zmagovitega Kristusa. Vsakomor vidim, da je vsakomor vidim, zmagovitega Kristusa. Skozi moje srce se izliva Božja ljubezen kot mogočna reka in vem, da napolnjuje srca vseh ljudi. Božje življenje plemeniti moj krvni obtok in izpolnjuje moje celotno telo s čistostjo božanskega življenja. Bog je vse življenje. Z vsakim dihom se napolnjujem življenjem. Vsak dih poživi moja pljuča in napolni moj krvni obtok z življenjskimi elementi. Energija prebave mojega želodca je Božja energija in vse mogočno življenje. Vsak organ mojega telesa je prežet zdravjem in skladnostjo. Moje celotno telo deluje v popolni skladnosti. Vem, da so vsi moji organi prežeti z Božjo inteligenco. Vsi se zavedajo svojih dožnosti in delujejo skupaj za zdravje in skladnost mojega celotnega bitja. Bog, jaz sem vsega energija, ki napolnjuje ves prostor. Ves čas prejemam to energijo iz vse prežemajočega boljšega življenja. Vem, da je Bog ta vse modra in ljubeča inteligenca, ki mi podarja mogočno Božje življenje in spoznavam vrhovno moč Boga v notranjosti bivajoče prisotnosti v vsem svojem telesu zahvaljujem se Bogu v sebi za popolno ozdravitev vsega življenja. Vse je življenje in vsemu življenju dopuščam, da se izraža. Zmagoviti Kristus pravi, moje besede so življenje in so duh. In kdor se drži moje besede, ne bo nikoli videl smrti inteligentni Kristus, zmagoviti Kristus, pošilja brezmejno ljubezen vsemu univerzumu. Vrhovni um je vse. Jaz sem vrhovni um, jaz sem vrhovna modrost, ljubezen in moč. Iz globine svojega srca se zahvaljujem, da sem veličasna in neizčrpna modrost in zahtevam, da to modrost polno uporabljam in se je v celoti zavedam. Zapomnite si, da so misli in izgovorjene besede v resnici stvari. Zatorej, veselimo se z vsem srcem, da smo svobodni, popolnoma osvobojeni vseh omejitev. Sprejmimo in vedimo vsem bitjem, da smo svobodni, in pojdimo naprej zmagovito svobodni. Jaz sem ponovno rojena v popolno moč vrhovnega uma Boga, ki jaz sem. Jaz sem ponovno rojena v popolno moč vrhovnega uma Boga, ki jaz sem. Jaz sem ponovno rojena v popolno moč moč vrhovnega uma Boga, ki jaz sem. In vse to sprejemam v skladu z Božjo voljo, udejanjeno, uresničeno, storjeno in dopolnjeno v najviše Božje dobro vsakogar izmed nas. Amen.